Прывітанне я люба я прадстаўляю валанцёрскую службу праваабарончага цэнтра вясна што вы ведаеце пра свабоду выказвання меркавання Мачыма нешта ўжо чыталі самі ці бачылі артыкулы лекцыі мы прапануем паразмаўляць пра гэтае права яшчэ крыху артыкул 19 усягольня дэкларацыі правоў чалавека сцвярджае кожны чалавек мае свабоду меркавання і яго выказвання А артыкул 19 міжнароднага пакта аб грамадзянскіх палітычных правах сцвярджае што кожны чалавек не мае права прытрымлівацца сваіх э, меркаванняў, а таксама шукаць, атрымоўваць, распаўсюджваць інфармацыю. Свабода выказвання меркавання. Гэта права, якое дазваляе нам мець меркаванне, выказваць яго ці не выказваць. Гэта тое права, якое не можа станавіцца прычынай палітычна матываванага пераследу. Свабода выказвання меркавання дазваляе рабіць дыскусію ў грамадстве, выказаць свае ідэі і гэта можа ажыццяўляцца пра разныя формы, праз вусную камунікацыю і пісьмовую, праз онлайн-камунікацыі, праз мастацтва, відэа, тэксты і гэтак далей. І калі мы кажам пра свабоду выказвання меркаванняў, мы кажам пра СМ, пра тое, што яны павінны быць вольнымі і незалежнымі, а іх галоўныя рэдактары не могуць пераследавацца палітычна матывана. Калі мы кажам пра свабоду выказання меркавання, мы таксама маем на ўвазе меркаванне пра палітычныя працэсы пра згоду ці не згоду з ім, які мы можам вольна выказваць. І, канешне, мы кажам пра доступ да інфармацыі. Мы маем права атрымаваць доступ да дзяржаўнай інфармацыі, якая выходзіць у сферу нашага інтарэсу. Ці таксама доступ інфармацыі пра сябе. Дзяржава мае свае абавязкі ў дачыненні да гэтага права. Яно павінна часа часу як умешвацца яго і ствараць умовы рэалізацыі, так і наадварот, не ўмешвацца дазваляе гэтаму праву рэалізавацца самастойна.